ስብሐት የኩሉ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሞትን በትንሣኤው ድል አድርጎ ከሙታን ተለይቶ የተነሳው ትንሣኤውን ለዓለም የገለጠው የትንሣኤያችን በኩር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በትንሣኤው ትንሣኤያችን በእርገቱ እርገታችን የገለጠልን ከበዓለ ትንሣኤው በሰላም ደርሰን በዓለ ትንሣኤውን አክብረን ከዳግም ትንሣኤው ደርሰን ዳግም ትንሣኤውን ለማክበር ፈቅዶ በቸርነቱ ጠብቆ መከራውን አርቆ ከሰዓቱና ከዕለቱ ያደረሰና አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እመቤታችን አማላጃችን እናታችን ወላዲት አምላክ የመድኃኔ ዓለም ወላጅ እናቱ የእኛ የቃል ኪዳንና የበረከት እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። ከሩቅም ከቅርብም ቦታ መጥታችሁ ሁልጊዜ የዕለተ ሰንበትን ትምህርት መርሃ ግብር የምትከታተሉ የሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት ሰባካያን መዘምራን የሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን ሰነበታችሁ። እንኳን ለበዓለ ትንሣኤው በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። አሜን። ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። የትንሣኤው ሰላምታ ለሁላችንም ይድረሰን። በሩቅም በቅርብም ላሉት ወገኖቻችን ከቤትም ላሉት በተለያየ ቦታ ላሉት ሁሉ የትንሣኤው ሰላምታ የትንሣኤው በረከት እንዲደርሳቸው የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን፣ አሜን። ቶማስና ዳግም ትንሣኤ በሚል ርዕስ እንማማራለን። ቶማስና ዳግም ትንሣኤ ዛሬ የምናከብረው ዳግም ትንሣኤ ነው። ዳግም ትንሣኤ ትርጉሙ ዳግም ማለት ደገመ ደገመ፣ ዳግም ማለት ዳግመኛ ወይም ሁለተኛ ማለት ነው። ትንሣኤ ማለት ያው መነሳት ነው። የዳግም ትንሣኤው ንባብ የቶማስ ንባብ ቶማስ ማለት ሁለተኛ ስሙ ነው። የመጀመሪያ አንድ ስም አለው። ቶማስ ዲዲሞስ ይባላል። ዲዲሞስ ማለት መንታ ማለት ነው ትርጉሙ። ወላጆቹ ስም ሲያወጡለት ዲዲሞስ ብለውታል። እንግዲህ ሌላ ምንትያ አለው ማለት ነው ቶማስ ማለት ወይም ወደፊት በሀሳቦቹ መንታ ነገሮችን ይዞ ስለሚገኝ እግዚአብሔር ለሰዎች በወላጆቻቸው ስም ሲያወጣ ወደፊት ያለውን ምስጢር እንዲገለጥበት ስሙን እንዲወጣ ያደርጋል። ብዙ አባቶቻችን ነቢያት ወላጆቻቸውና ታላላቅ ሰዎች ሲሰይሟቸው ወደፊት ከሚሰሩት ስራ ጋራ ምስጢር ያለው ስም ያወጡላቸዋል። ኢሳይያስ ብለውታል፣ መድኃኒት ማለት ነው። ኢያሱ ይሉታል፣ መድኃኒት ማለት ነው። ሆሴ ይሉታል፣ መድኃኒት ማለት ነው። ሌሎችም እንደዚሁ መድኃኒት መድኃኒት መድኃኒት የሚል ስም አላቸው። በምሳሌነት ለኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒትነት በምሳሌነት የምሳሌ መድኃኒትነት ስላላቸው ምስጢሩ ግን የመጨረሻውን የኢየሱስ ክርስቶስን መድኃኒትነት በነቢያት ስያሜ ያስቀምጡት ነበረ እና ዲዲሞስ ስመመንታ ሁለት ስም ያለው ልጅ ማለት ነበረ። ይህ ስም ከወላጆቹ ወይም በሚገዘርበት በስምንተኛው ቀን የወጣለት ስሙ ሲሆን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉባኤ ሲመጣ ስሙ ቶማስ በማለት ተለወጠ። ከቅዱሳን ሐዋርያት ብዙዎቹ የስማቸው የተለወጠላቸው እንዳሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። በወንጌል ቅዱስ ጴጥሮስ የመጀመሪያ ስሙ ስምዖን ነበር። ወላጆቹ እግዚአብሔር ስለታችን ሰማን በማለት ስምዖን ብለውታል። ስምዖን ማለት ሰማን እግዚአብሔር ማለት ነው። ኋላ ግን ከወንድሙ ከእንድርያስ ጋራ በገሊላ ባህር አሳ እያሰገሩ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እንዲከተሉት ጠርቷቸው በስማቸው ስም ሰጥቷቸዋል። ጭማሬ ስም ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ይጨምራል። በስም ላይ ስም ይጨምራል። በእድሜ ላይ እድሜ ይጨምራል። በሀብት ላይ ሀብት ይጨምራል። በክብር ላይ ክብር ይጨምራል። በጸጋ ላይ ጸጋ ይጨምራል። እግዚአብሔር ስጦታው ብዙ ነው፣ አንድ ብቻ አይደለም። ስም ራሱ የእግዚአብሔር ስጦታና ጸጋ ነው እና ለሐዋርያት ወደፊት በወንጌል አገልግሎት በስብከት አገልግሎት፣ በታምር አገልግሎት፣ ድውያንን በመፈወስ አጋንንትን በማውጣት ለምጻሞችን በማንጻት የቀሩትንም ታላላቅ ታምራት የሚያደርጉ እንደመሆናቸው መጠን ስማቸውን ወደፊት ከሚሰሩት መንፈሳዊ ስራ ጋራ አውጥቶላቸዋል። ይህም ስም ደግሞ ለከንቱ አይደለም፣ ሊሰራበት ነው። አንድ ሰው ስም ካለው ጥሩ ስም ካለው በዚያ ስም እንዲሁ ለመጠራትና ወይም በእስክርቢቶ ከደብዳቤ ላይ ለመቀመጥ አይደለም፣ ለስራ ነው። ስም ራሱ ስራ ያሰራል። ብዙ ሰዎች ከስማቸው የተነሳ ብዙ ስራ ይሰራሉ። ለምን ስማቸው የሚሰየመው በመንፈስ ቅዱስ ምስጢር ስለሆነ ያ ስም ደግሞ ስራ የሚሰራ ስም ስለሆነ በስማቸው ብዙ ስራ ስለሚሰሩ ማለት ነው እና ሌሎችንም ነገስታት እነ ዳዊትን እነ ሰሎሞንን እነ ሕዝቅያስን እነ ኢዮስያስን እነዚህ ሁሉ ነገስታት ሲጠሩ ስማቸው ወደፊት በቤተ መንግስት የሚሰሩት ስራ መንግስታዊ ስራቸው ከስማቸው ጋር አብሮ የሚሄድ ስለሆነ ነው እና ስምዖንን ጴጥሮስ ጴጥሮስ ማለት አለት ደንጋ ማለት ነው። ኬፋ ብሎታል። መሰረት ማለት ነው። ግን እዚያን ጊዜ ጴጥሮስ ወይም ማለት ወይም ደንጊያ መሰረቱ ነው። እዚያ ላይ ተጋድሞ አሸዋና ሲሚንቶ ከጠጠር ጋር ተዋህዶ ያለ መሰረት ይጣልበት አይደለም። ወይም ማለት ማለት ጴጥሮስ ተለውጦ ደንጊያ ይሆናል ማለት አይደለም። በምስጢር ግን የቤተ ክርስቲያን መሰረት ነህ ነው ያለው። መጨረሻ ላይ አንተ ኮኮዶ ዛቲ ኮካ አለ ቤተ ክርስቲያን አንተ የቤተ ክርስቲያኒቱ መሰረት ነህ፣ በአንተ መሰረትነት ላይ ቤተ ክርስቲያኔ ትመሰረታለች ነው ያለው። እና የስብከቱን የትምህርቱን የሃይማኖቱን ምስጢር በስሙ ጴጥሮስና ኬፋ ብሎታል። ተሰሜ ኬፋ አሁን ጴጥሮስ በዚያ ሰርቶበታል። የቤተክርስቲያኒቱ መሰረት ሆኗል። የሃይማኖት መሰረት ሆኗል። የትምህርት መሰረት ሆኗል። የስብከት ወንጌል መሰረት ሆኗል። የታምራት መሰረት አባት ነው። ከዚህ የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም የስም ስልጣን ይሰጣል እና ለቅዱስ ቶማስ በዚህ መልኩ ነው ዲዲሞስ ከመባል ቶማስ እንዲባል ቶማስ ብሎ የጠራው እሱ ነው። ቶማስ ቶማስ ማለት ፀሐይ ፀሐይ አለው። ቶማስ የማን ስም ነው? የፀሐይ ስም ነው። ክልኤቱ ስሙ ለፀሐይ የፀሐይ ሁለት ስም አለው። አሃዱ ኦሪያሬስ አንዱ ኦሪያሬስ ይባላል። መልካም ያማረ የተወደደ ብርሃን ማለት ነው። ኦሪያሬስ አሐዱ ስሙ ኦሪያሬስ ወካልኡ ስሙ ቶማስስ፣ ሁለተኛው ስሙ ቶማስስ ፀሐይ ይባላል ይለዋል ሄኖክ በመጽሐፈ ሄኖክ በመጽሐፉ ላይ ስለ ፀሐይ እና ስለ ጨረቃ ስለ ከዋክብት ብዙ ጽፏልና ከዚያ መካከል የፀሐይን ስም ሲያነሳ ነው። የፀሐይ ሁለት ስም አለው። አንዱ ኦሪያሬስ ነው፣ ሁለተኛው ቶማስስ ነው ያለውና ከዚያ ስም ነው የመጣለት የቅዱስ ቶማስ ስሙ። ቶማስ የሚለው ስም ከፀሐይ የተወሰደ ነው። የፀሐይን ስም እግዚአብሔር ለማን ሰጠው? ለቶማስ ሰጠው። እንግዲህ በምስጢር ወደፊት የፀሐይን ስራ ስለሚሰራ ማለት ነው። የፀሐይን ስራ ስለሚሰራ ፀሐይ ብርሃኑ ጽንፍ እስከ ጽንፍ ዳርቻ እስከ ዳርቻ ድረስ ይደርሳል። ቅዱስ ቶማስም የወንጌሉን ስብከት ፍሮ መሀር ውስጥ ሁሉ አጽናፈ ዓለም እንዳላቸው በዓለም ዳርቻ ሂዳችሁ አስተምሩ ስላላቸው ፀሐይ ከደረሰችበት ቦታ ሁሉ ደርሶ የሚያስተምር ጨለማውን ዓለም ብርሃን የሚያደርግ አንቱም ብርሃኑ ለዓለም ወዚያው ወንጌሉ ላይ ተነግሯል። የወል ስማቸው ለቶማስ ፀሐይ ይባል እንጂ ለሁሉም ለቅዱሳን ሐዋርያት ለአባቶቻችን አንትሙ ብርሃኑ ለዓለም እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ አንትሙ ጨው ለምድር እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ። በብርሃናችሁ ጨለማውን አብሩ፣ በጨውነታችሁ አልጫውን አጣፍጡ እንዳላቸው ቶማስ ጨለማውን ዓለም በተለይም ህንድ ህንደኬ ህንድ የተባለችው ሀገረ ስብከቱ የጨለማ ሀገር ስለነበረች ጨለማ፣ ግዙፍ ጨለማ፣ የተፈጥሮ ጨለማ አለ። እንደገና ደግሞ ረቂቅ ጨለማ አለ። የዓለሙ ጨለማ ረቂቁ የኃጢአቱ ጨለማ፣ የአምልኮ ባይዱ ጨለማ፣ የክህደቱ ጨለማ የዚህ ሁሉ ጨለማ ነበርና ህንድ እንደቄ የቶማስ ሀገረ ስብከት በኃጢአት ጨለማ የተዘጋች የኃጢአት ጨለማ የሰፈነባት ሀገር ነበረች። ከዚያች ገብቶ ብርሃነ ትምህርቱን ማለት እንደ ፀሐይ ስሙ ፀሐይ ተብሎ የለ በፀሐይነቱ ያን የኃጢአት ጨለማ ብርሃን የሚያደርግ የኃጢአቱን ጨለማ መጋረጃ የሚቀድ የኃጢአትን ጨለማ ቀዶ የጽድቅን መጋረጃ የሚጋርድ የሰዎችን ልቡና በጨለማ ወይም በክተት በድንቁርና ጨለማ ሁለት ሶስት ትርጉም አለው። ጨለማ ጨለማ ነው። ጨለማ ድንቁርና ነው። ጨለማ ኃጢአት ነው። ድንቁርናም ጨለማ ነው ይላልና ክርስቶስን ከማወቅ ከጥምቀት ከልጅነት ከቅዱስ ስጋው ከክቡር ደሙ ርቀው ያሉትን በኃጢአት ጨለማ የነበሩትን ሰዎች አጥምቆ አስተምሮ አሳምኖ አጥምቆ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን አቀብሎ እውነተኛውን አነውት ብርሃኑ ለዓለም እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ ብርሃንነቱን የገለጠውን እውነተኛውን ትክክለኛውን ብርሃን በልቡናቸው ውስጥ አስገብቶ በክርስቶስ ብርሃንነት ልቡናቸው እንዲበራላቸው ከጎኑ በፈሰሰው ማየ ገቦ ተጠምቀው ደግሞ ገቦውንም ተቀብለው በስሙ ክርስቲያኖች እንዲባሉ ይህ የቶማስ ፀሐይነት በተለይ ለሀገር ስብከቱ ለህንድ ሀገር ለህንደኬ ሙሉ በሙሉ ያበራ ስለሆነ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ወደፊት ቅዱስ ቶማስ ጨለማውን ዓለም ብርሃን እንደሚያደርገው ሲሾመው ሲሸልመው ስም ሲያወጣለት ማን አለው? ቶማስ አለው። ስሙን ቀየረው እና ለዚህ ነው ስም የሚያወጣላቸው ሊሰሩበት ነው እንጂ ሊጠሩበት ብቻ አይደለም። ይጠሩበታል ተጠርተው ደግሞ ይሰሩበታል። ለዚህ ነው የቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ታሪክ ስትመለከቱ ገድለ ሐዋርያት ስናነብ የሁሉም ማለት ነው ስማቸውም ሆነ አጠራራቸው፣ አቀራረባቸው፣ ሲመታቸው ሁሉም ነገር ከመጨረሻቸው ላይ ስናየው መጨረሻቸው ላይ ስናየው ሰርተውበት ነው ተመዝግቦላቸው የምናገኘው እና ቅዱስ ቶማስ ስሙ ብርሃን ነው። መብርሃንነቱ አስተማረ። ይህን ታሪክ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 24 ላይ ቶማስ ዳግም ትንሣኤን እናገኛቸዋለን። ቶማስ የሚለውን ስምም ከዚህ ላይ እናገኘዋለን። በማቴዎስ 10 እና በሌሎችም ቅዱሳን ሐዋርያት ጸወተ ስም ላይ ስም አጠራር ላይ ግን ዘተሰሜ ቶማስ ይላል ዲዲሞስ አሁን 21 ላይም አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ በ25ኛው ቀን ርክበ ካህናት አለ ትንሣኤ በሆነ በ25ኛው ቀን ወደ ጥብርያዶስ ወንዝ እንሂድ ባላቸው ጊዜ አሃዱ ቶማስ ዘተሰምየ ዲዲሞስ ዲዲሞስ የተባለ ቶማስም ከዚያ ነበረ ብሎ የቶማስን ስሙን ሁለቱንም ስሞቹን ማለት ነው ዲዲሞስና ቶማስ የተባለውን ያነሳዋል፣ እናገኘዋለን እና እንዲህ ይላል ቶማስና ዳግም ትንሣኤ ወቶማስ አሃዱ እስኪ ማን ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ አንብ ቀድሞ ትምህርት ቤት ትምህርት ሲሰጥ የዕለቱ ወንጌል ወይም የዕለቱ ትምህርት መርሃ ግብሩ መርሃ ግብር መሪው ያነበዋል። መርሃ ግብር መሪው ያን ካነበበ በኋላ መምህሩ እዚያ ላይ ተነስቶ እዚያ ውስጥ ባለው ርዕስ አንድ ርዕስ ይሰይምና ትምህርት ይሰጣል እና የሚነበበው በምራ በፕሮግራም መሪው አማካኝነት መጽሐፍ ቅዱስ ይነበባል። አሁን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 24 ከመጨረሻው ድረስ ያለውን ታነብልናለህ። ወደዚያ ዞር ቅዱስ በእግዚአብሔር ስም አነባለሁ። ጌታችን ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ዲዲሞስ የሚሉት ከአስርቱ ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት አንዱ ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት አንዱ ከአስራ ሁለቱ ከአስራ አንዱ ደቀ መዛሙርት አንዱ ቶማስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አልነበረም። ሌሎችም ደቀ መዛሙርት ይሁዳ ስለወጣ ስለሚለው ወቶማስ አሐዱ እምዐሠርቱ ዋሃዱ አርዳይቱ ከአስራ አንድ ደቀ መዛሙርት አንዱ ቶማስ የሚናገር። ከዚህ ላይ ከአረብ ጀምሮ ይሁዳ በቁጥር ስለወጣ ስለሌለ ግዙን እዩ። አሁን እዚህ ላይ አማርኛው አስራ ሁለት ይላል። ይህ ግዝና አማርኛ የሚለያየው እዚህ ላይ ነው። ግዙ ሲተረጎም ወደ አማርኛ ነው። አሁን ግን መጣ ብታመጣ ደግሞ ግዛለ አለ አምጣ አለው። አረ እንዴ እስካሁን ድረስ እናት የሌለው ልጅ ማለት ነው። ልጅ የሌለው አማርኛ አባት የሌለው ልጅ ማለት ነው። መኖር አለበት። እንደውም አንድም ሰው ራሱ መኖር አለበት። እንኳን ነጠላው ይቅርና አንድምታ አጣ የለም። አንድምታ ወንጌል አለ አይደል? ትምህርት ቤቱ ገብቷል እኮ አለ ንብረት ክፍሉ ማለት አንዳንድ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤቱንም እኮ መፈተሽ አለብን። ንብረቶች ያሉትን ማንም ንብረት ብሉ ወደ ሌላ ርስ ሄደን እንዳትሉ ርዕስ አልወጣሁም ማለት ገጸ ንባብ ስላለች ሁላችንም እንድንማማራት ነው። አዎ አስራ ሁለቱ ሊል ይችላል። ማንን አግብቶ ነው? ይሁዳን አግብቶ ግን ከግዙ ላይ ይሁዳ ዛሬ ወጥቷል። የለም ትንሣኤ የሚልም ያ ትንሣኤ ስለሌለ ከቁጥር ወጥቷል። ከቁጥር ወጥቶ በአስራ አንድ ብቻ ነው የሚቆጠር። እስከ መቼ ድረስ ነው? በዚህ እስከ እድገቱ ድረስ ማትያስ ከሚተካ ድረስ በአስራ አንድ ነው የሚቆጠሩ ሐዋርያ በአስራ አንድ አቆጣጠር በአስራ ሁለት ሰው ላይ አይቆጠርም። የሌለ ሰው አይቆጠርም። ወጥቷል ይሁዳ። ስለዚህ ክፍት ነበረ እስከ እርገት ድረስ ክፍት ነው። እርገቱ መካከል በትንሣኤው መካከል ግን ቅዱስ ጴጥሮስ በመቶ ሀያ የተሰው መካከል ቁሞ ይሁዳ ስለሌለ ስለወጣ አንድ ሰውን ተካብሎ ሁለት ሰዎች ቀረቡና ለምርጫ ማትያስ በጣ ወጥቶ ተተክቷል እና እስከዚያ ድረስ ቦታው ክፍት ነው። አስራ ሁለት የሚለው አስራ አንድ ነው እና መጽሐፉን ግዙን አምጣዋን ታስመጣ እና እናነበዋለን። አንብሽ ልዩ አንብ ግን አስራ አንድ ያሉ አረም ጌታችን ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ዲዲሞስ የሚሉት ከአስራ አንዱ ደቀ መዛሙርት አንዱ ቶማስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አልነበርም። ሌሎች ደቀ መዛሙርትም ጌታችን ጌታችን አየነው አሉት። እርሱ ግን የችንካሩን ምልክት በእጁ ካላየው ጣቴንም ወደ ተቸነከረበት ካልጨመርኩ እጄንም ወደ ጎኑ ካላገባው አላምንም አላቸው። ከስምንት ቀንም በኋላም ዳግመኛ ደቀ መዛሙርቱ በውስጥ ሳሉ ቶማስም አብሯቸው ሳለ በሩ እንደተዘጋ ጌታችን ኢየሱስ መጣ፣ መካከላቸውን ቆመና ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ከዚህም በኋላ ቶማስ ጣትህን ወዲህ አምጣና እጆችን እይ፣ እጄንም አምጣና ወደ ጎኔ አግባ እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን አለው። ቶማስም ጌታዬ አምላኬም ብሎ መለሰ። ጌታችን ኢየሱስም ስላየኸኝ አመንክን? ብፁዓንስ ሳያዩ የሚያምኑ ናቸው አለው። ጌታችን ኢየሱስም በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ብዙ ሌላ ተአምራት በደቀ መዛሙርቱ ፊት አደረገ። ነገር ግን ይህን የተጻፈ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እናንተ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ የዘላለም ሕይወትን ታገኙ ዘንድ ነው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን በሉ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰምተናል እንግዲህ እንደተነበበው ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሀያ ቁጥር ሀያ አራት እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው የዛሬው በዓላችን ነው። ቶማስና ዳግም ትንሣኤ እንዴት እንደተገናኙ ዳግም ትንሣኤ በቶማስ ነው። ዳግም ትንሣኤ የተባለ በቅዱስ ቶማስ ምክንያት ነው። ቅዱስ ቶማስ ደግሞ በዳግም ትንሣኤ ምክንያት ትምህርት ያገኘበት በዓል ነው። እንደውም የዳግም ትንሣኤ ትምህርት ቅዱስ ቶማስ የተማረው ትምህርት በዝግ ቤት በጥራ ጽዮን ለቅዱስ ቶማስ ራሱን የቻለ ርዕስ ተመርጦ ቅዱስ ቶማስ የተማረበት በዓል ተብሎ ነው የሚያዘው በቤተክርስቲያናችን። ትንሣኤውም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ግብረ ዘዋብ ፈጸምኩ ዛሬ የመጨረሻ መሆኑም እንዳለ ሆኖ አግብኦተ ግብር የሚለውም እንዳለ ሆኖ የቶማስ ትምህርት ግን ለየት ያለ ለመቶ ሀያ ቤተሰቡ በቅዱስ ቶማስ አማካኝነት እግዚአብሔር አምላክ ትምህርት ያስተማረበትና ወደፊት ቅዱሳን ሐዋርያት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ማየት አንድ፣ መስማት ሁለት፣ ሰሚዎቹ ንዑዳን ክቡራን ሲሆኑ ማን ነው ያዩት? ንዑዳን ክቡራን ሲሆኑ የሰሙት ደግሞ በዓለም ያሉት ሰዎች ሁሉ በመስማት ሰምተው በማመናቸው ብፁዓን ብፁዓን ብፁዓን ተብለው እንደሚጠሩ የብፁዓንን አንቀጸ ብፁዓንን ጭምር ያስተማረበት በዓል ነው እና ወቶማስ አሃዱ እማሰርቱ ዋሃዱ አርባይሁ ከአስራ አንዱ ደቀ መዛሙርት አንዱ። ለዚህ ነው ከአስራ ሁለቱ ለማለት እስከ ዕለተ ዓርብ እስከ ትንሣኤ ድረስ አስራ ሁለት እያልን ቆጥርና በመካከል ላይ ቅድም ብየዋለሁ ይሁዳ ስለወጣ ከቁጥር በዚች መካከል ከትንሣኤ እስከ ባለች ባሉት አርባ ቀኖች ውስጥ ወይም እስከ ባለ ሀምሳ እስከ ባለ ሀምሳ ነው። ከእርገት እስከ ባለ ሀምሳ ባለው ነው ቅዱስ ማትያስ የተተካና ከእርገት እስከ ባለ ሀምሳ ማትያስ ለምርጫ የቀረበበት ወቅት ነው። ግን ከትንሣኤ እስከ ባለ ሀምሳ ድረስ እስኪሞላ ድረስ ቁጥሩ ጎሎ ነበረ። የአባቶቻችን የሐዋርያት ቁጥራቸው ከአስራ ሁለት ወደ ስንት ወርዶ ነበር? ወደ አስራ አንድነት ወርዶ ቅዱስ ቶማስ አጉድሎት ማን ነው ይሁዳ አጉድሎት ነበር። ክፉ ሰው ለራሱ ብቻ አይደለም የሚጎዳ ክፉ ሰው ራሱን ብቻ አይደለም የሚጎዳ፣ ብዙ ነገር ያበላሻል፣ ብዙ ነገር ያጠፋል፣ ቁጥር ራሱ ይቀየራል። ይሄ ቀላል አይደለም። አስራ ሁለቱ ሐዋርያት በአስራ ሁለቱ ነገድ እስራኤል የተተኩ ናቸው። ምሳሌያቸው ብዙ ምሳሌ አላቸው። ብዙ ብዙ አስራ ሁለት ሐዋርያት የሚለው ታሪክ ላይ ብዙ ምስጢር አላቸው አለው እና ያንን ያጎደለ ነው ይሁዳ ማለት ወደ ሌላው ሳንሄድ እንደው በቁጥር ብቻ የሐዋርያትን ቁጥር ያጎደለ ነው። ጎደሎ ነው እሱ ራሱ እሱ ጎደሎ ብቻ አይደለም፣ የአባቶቻችንም ቁጥራቸውን ያጎደለ ነው። የወንጌልንም ሕግና ስርዓት በመካከል ላይ ክፍተት እንዲፈጠር ያደረገ ተንኮለኛ ነው። ብዙ ነው ተንኮሉ። ጌታችን ብቻ አይደለም የሸጠ ይሁዳ ጌታን ብቻ አይደለም የሸጠ የቅዱሳን አባቶቻችንም ቁጥር የሸጠ ነው። ቁጥራቸውን የሚያጎድልም ለገንዘብ ብቻ አይደለም የተታለለ ብዙ ነገሮችን አፋልሷል። ለጊዜው ለጊዜው ብዙ ነገሮችን ያጎደለ ሰው ስለሆነ ከዚህ ይጠብቀን እግዚአብሔር። አንድ ሰው ሃይማኖቱን ሲተው ከሃይማኖቱ ሲወጣ ራሱን ብቻ አይደለም የሚጎዳ በውስጥ ለውስጥ ብዙ ሌሎችን የሚጎዳቸው ሰዎች ምክንያት ሆኖ ስለሚገኝ ይፈረድበታል። በራሱ ብቻ አይደለም በሌላውም ይፈረድበታል። ብዙ ነገር ያጎላልና እግዚአብሔር ከማጉደል ያድነን። ስለዚህ አስራ አንድ ተብለው የሚቆጠሩባት ምክንያት ምስጢር ይችናት ከትንሣኤ እስከ በዓለ ሀምሳ ድረስ አባቶቻችን በአስራ አንድ ቁጥር ቆይተዋል። እዚያ ቅዱስ ማትያስ ሲተካ አስራ ሁለት ብለዋልና ከአስራ አንዱ ደቀ መዛሙርቱ አንዱ ቶማስ ጌታ በመጣ ጊዜ አልነበረም አልነበረም። ይህም ያጠያይቃል። ለምንድን ነው አስራ አንዱ ያለ? ለምን አስራ ሁለት አላለም? እንደው ተብሎ መጠየቅ አለበት። ሰንበት ትምህርት ቤት አሁን አሁን ቀርቶ ነው እንጂ በፊት ጥያቄ አለ። መምህሩ እንዳስተማረ ይወርዳል። እዚያ በኋላ መዝሙር ይዘመራል። እዚያ በኋላ ጥያቄ ይቀርባል። የቤት ጥያቄ አለ ራሱን የቻለ ጥያቄው ከበዛ ይያዛል ከተሰጠው ትምህርት የክደት የኑፋቄ ትምህርት ካለም እንዲሁ አይታለፍም፣ ይያዛል። ወደ ነው የሚጋለጥ እዚህ በሰንበት ትምህርት ቤት ነው የሚጋለጥ። ያልገባው ሰው ካለ ደግሞ በራሱ የራሱን ጥያቄ ይጠይቃል። አሁን ቅድም አስራ ሁለት ተብሎ ስለተነበበ ጥያቄ የለውም አይደል? አስራ አንድ ተብሎ ተነበብ ቢሆን ኑሮ ግን እናንተ መካከል ጥያቄ ይመጣ ነበር። ለምን ነው አስራ አንድ የተባሉ ይባል ነበር። አይ አስራ አንድ የተባሉበት ምክንያት ይሁዳ ስለወጣ ቅዱስ ማትያስ እስኪተካ ድረስ አባቶቻችን በቁጥር አስራ አንድ ሆነው ነው የቆዩና ስለዚህ ወንጌሉ ይሁዳን በቁጥርም እንደለየው ያስረዳል። በቁጥርም እንደለየው እንዳወጣው በክብር ብቻ አይደለም ይሁዳ የወጣ ከክብር ተለይቷል፣ ከስልጣን ተለይቷል፣ በግብረ ታምራት ተለይቷል። ብዙ ይፈውስ ነበር፣ ጋኔን ከማውጣት ማዕርግ ደርሶ ነበር። ከዚያ ሁሉ ወጥቷል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከቁጥርም ወጥቷል፣ ከቁጥርም ተለይቷል። እና ከአስራ አንዱ አንዱ የለም ነው ቶማስ። እንግዲህ ስለ ትንሣኤው ቅድም በስነ ጽሁፍ ወንድሞቻችን ስለ ስቅለቱን፣ ስለ ሕማማቱ፣ ስለ ትንሣኤው፣ ስለ እርገቱ ሰምተናል አይደል? ሲነገርም ሰምቷል። አንመለስበትም። ወደፊትም ይነገራል ጊዜውን ጠብቆ እና እንደተሰቀለ፣ እንደሞተ፣ እንደተቀበረ፣ እንደተነሳ ተምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ዳግም ትንሣኤውና ቶማስ ምን አገናኛቸው? ጌታችን ስድስት ቀን ሚያዝያ ስድስት ቀን ነው ዳግም ትንሣኤ የሚሆነው ያቺ ቀን እንዴት ለዳግም ትንሣኤ የተመረጠች ስሟ እንዴት ዳግም ትንሣኤ የተባለ? ጥንተ ትንሣኤው መጋቢት 29 ቀን ነው አይደለም? መጋቢት 29 ቀን ስለሆነ ከመጋቢት 29 እና 30 ቀንሰን መባቻ መቼ ይሆናል? ሚያዝያ መቼ ይውጣል? እሁድ ትንሣኤ ሆነ። እሁድ 29፣ ሰኞ 30 መቼ ይውጣል? ማክሰኞ ቁጠሩት እስቲ ማክሰኞ አንድ ረቡዕ ሁለት ሐሙስ ሶስት ዓርብ አራት ቅዳሜ አምስት እሑድ ስድስት ወደ ኋላ ስንጨምር ሁለት ስምንት ይሆናል እና ዳግም ትንሣኤ መጋቢት 29 የመጀመሪያው ዳግም ትንሣኤ ደግሞ ሚያዚያ ስድስት ቀን ነው እና እቺ ሚያዚያ ስድስት ቀን ዳግም ትንሣኤ የሚለውን ስም አግኝታለች። እለቲቱም ራሷ የታደለች ቀን ናት። ለምን ብዙ ምስጢራት አሏት። የአዳምና የዋልን በዓል የሚከበርባታል። ሌሎችም ብዙ የሚከበሩባት እነ ማርያም ግብጣዊት እና አባ ዘሲማስ ሁሉ በዚያች ቀን ይከበሩባታል እና በተለይ ግን ዳግም ትንሣኤ ተብላ እቺ ቀን ስያሜ አግኝታለች። ዛሬ የምናከብራት ዳግም ትንሣኤ እና ዳግም እና ቶማስ ሁለቱ አንድ ናቸው። ዳግም ትንሣኤ የተሰየመ ወይም የተነገረ በማን ምክንያት ነው? በቅዱስ ቶማስ ምክንያት ስለሆነ ቶማስንና ዳግም ትንሣኤን ማለያየት አይቻልም፣ ለይቶ ማየት አይቻልም። ቶማስ ካልተጠራ ዳግም ትንሣኤ መጥራት አይቻልም። ዳግም ትንሣኤ ከተጠራ ደግሞ የግድ ማን መምጣት አለበት? ቶማስ። ቶማስ ከተጠራ ደግሞ የቅድሙ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አያ ቁጥር 24 መነበብ አለበት። ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን አራቱ ወንጌላውያን ከትንሣኤ ጀምሮ ሶስቱ በምጣን ጊዜ በትንሣኤ ተብሎ ይነበባሉ። አንዱ የዮሐንስ ወንጌል ለቅዳሴ እየቆየ አራቱም ወንጌሎች የትንሣኤው ማለት ነው። ማቴዎስ ሀያ የማቴዎስ ወንጌል ሀያ ስምንት የማርቆስ ወንጌል 16 የሉቃስ ወንጌል 24 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 እነዚህ ከትንሣኤ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ አልታጎሉም፣ እየተነበቡ ነው። ሶስቱ ለጧት ለነግ ይነበባሉ ለነግ ይነበባሉ። ጽዋተ ነግ ስለሚቆም ማህሌት ስላለ ከዚያ ይነበባሉ። የዮሐንስ ግን መጨረሻው ለቅዳሴ እየቆየ አራቱም ወንጌሎች እየተነበቡ ቤተክርስቲያናችን ደስ ብሏት አሸብርቃ ባለ አክብራለች። እንዲሁ በነገራችን ላይ ባለ ትንሣኤን እስክንድራውያን ሲያከብሩ ለየት አድርገው ነው። የዛሬ ሶስት ዓመት ነው ሁለት ዓመት ግብፅ ሂደን ነበርና በባለ ሃምሳ ነበር የሄድነ እና በየቤተ ክርስቲያኑ ስንሄድ አጠቃላይ ነጭ ልብስ ነው በሙሉ ስዕሎቹ፣ የስዕሎቹ ልብስ በሙሉ እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ስንገባ በሙሉ ነጭ እስከ መቼ ነው የሚቆይ ያልናቸው፣ እስከ ባለ ሀምሳ ድረስ ሁሉም ነገር ነጭ ነው የሚለብስ። የትንሣኤው በጣም ለየት ይላል። ቤተ ክርስቲያኒቱ በተለይ ማልቃ ዘምስር ማልቃ ያለችው ስዕል አብርሃም ሶሪያዊ ተንበርክኮ ሶስት ቀን ጸልዮ ተራራ እንዲያፈልስለት ስሞን ሰፋ ያሳይ ጫማ ሰፊው ስሞን እንስራ ተሸክሞ እንዲያፈልስለት የነገረችው መቤታችን ስዕሏ ማልቃ ነው ያለችና እስክንድሪያ እዚያች ስዕሊቱ አለች። አሁንም ቅዱስ አብርሃም ሶሪያዊ የጸለየባት እና ያ ስዕል ሁሉ እንዳለ አምድ ሁሉ ነጭ ልብስ ነው የሚለብስ በሙሉ ደስ ይላል። ትንሣኤውን በተለየ አከባበር ይገብጡታልና ነጭ ለብሰው ቤተክርስቲያኑ በሙሉ የማሳለ የወንጌሉ የማሳለሚያ ሰበኑ የመስቀላቸው ራሱ የመያዣው ሰበናቸው የመጦር መስቀሉ የእጅ መስቀሉ ሁሉ ነጭ ነው የሚይዙ በጣም ደስ ይላል። ትንሣኤውን በጣም ልዩ አድርገው ነው የሚያቀብሩት። የእስክንድርያ ክርስቲያኖች በየትላ እና በተለያች ማልቃ ዘምስር በዚህ በመቅድመ ታምር የምንሰማው ሁልጊዜ ስዕሊቱ ያለችበት ልዩ ነው። በጣም ደስ ይላል። መድረኩ በጣም ከፍ ያለ ነው። የሚሰብከው ሰው የሚያስተምረው እንደ መሰላል አለ። እዚያ ላይ ወጥቶ ነው የሚናገር። የማልቃው መድረክ እና እስክንድሪያ ያለው የቅዱስ ማርቆስ መንበር ያለበት ስፋቱ እዚህ እንደ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ይሆናል። እንትኑ ስፋቱ ቤተክርስቲያኑ ልዩ ነው፣ በጣም ደስ ይላል እና የትንሣኤውን በዓል በልዩ አከባበር ነው ቤተክርስቲያን የምታከብረው ለማለት ነው እና ነጭ መልበሱ ይሄ ሁሉ ልክ የትንሣኤውንና የዳግም ትንሣኤውን ክብረ በዓል እስከ በዓል አምሳ ድረስ ቤተክርስቲያናችን ለልጆቿ የምታስተምርበት ነው እና ለምን ለማለት ነው ቶማስ ከተነሳ ዳግም ትንሣኤ ይነሳል። ዳግም ትንሣኤ ከተነሳ ደግሞ ቅዱስ ቶማስ ይነሳል። እንዲሁም ብዙ ጊዜ የስዕሉን ትንሣኤ ሰዓሊያን የትንሣኤውን ስዕል ሲስሉ ከዳግም ትንሣኤው ጋር ያያይዙና የቅዱስ ቶማስን አብረው ይስሉታል። ከአስራ ሁለት ሐዋርያት አንዱ ቅዱስ ቶማስ መገለጫው ዳግም ትንሣኤ ስለሆነ የክርስቶስ ትንሣኤ ስዕል ሲሳል የቅዱስ ቶማስን ስዕል እዚህ ለብቻ ያደርጉና ሌሎችን አባቶቻችን ሐዋርያትን አስሩን እዚህ ላይ ነው እንዲሁም ትልቁ ምስጢር ያለ መገለጫውን የትንሣኤን ስዕል ካያችሁ ጌታችን በጽርሐ ጽዮን በዝግ ቤት ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሲላቸው ቁጥራቸውን እዚህ ላይ ስታዩ የትንሣኤ ዕለት ቶማስም ስለሌለ ዘጠኝ ይሆናል ቁጥራቸው። የዳግም ትንሣኤ ስዕል ሲሳል ደግሞ ቶማስ ስላለ ስንት ይሆናል? አስር ይሆናል። ቶማስን ለብቻው እዚህ ላይ ያደርጉታል አስራ አንደኛውን ማለት ነው እና ቤተክርስቲያናችን ምስጢሯ ብዙ ስለሆነ እንዲያውም የሚገርማቸው ነገር በቃል ከሚነገረው ይልቅ በስዕሎች የሚነገረው ትምህርት በጣም ከፍተኛ አስረጅ ነው። አስረጅ ነው። ስዕላት ሲቀመጡ እንዲያው ብዙ ጊዜ አይተን ስለምናልፋቸው ካልሆነ በቀር ወይም ደግሞ አይተን ተረድተን ስለምንተዋቸው ካልሆነ በቀር የሚሳሉት ስዕሎች ታላቅ ምስጢርና ትምህርት ያላቸው ናቸው እና ጌታችን በዕለተ ትንሣኤው ታሪኩ እንደሚታወቀው ተነስቶ ማርያም መግደላዊት ለብቻዋ አግኝታው ተክል ጠባቂ መስሏት እያለቀሰች እያነበነበች እያዘነች በኋላዋ ቁሞ ምን ያስለቅስሻል? ምን ያሳዝንሻል? አይዞሽ ብሏታል። ሁለት መላእክትም እንዲሁ አነጋግረዋታል። ሌሎች ሴቶችም በመንገድ ላይ አግኝተው ስመውታል ቅዱሳት አንስት እና ያንን ታሪክ ተምረነዋል። ወደፊት የምንማረዋለን። በዚሁ እናልፈውና ከዚህ ቤት ገብቶ ሰላም ለኩልክሙ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ቤቱ መስኮቱን፣ በሩም እንደተዘጋ የዚህን ምስጢር ራሱን የቻለ ርዕስ ስለሆነ በአጭር ሰዓት ስለማያልቅ ካሁን በፊት ተምረነዋል። ወደፊትም እንማረዋለን ሰው መሆኑን አምላክነቱን የገለጠበት ምስጢር ነው እና ሐዋርያትን ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ማየታቸውን ባርኮ የትንሣኤ ዕለት አክፍሎታቸውን፣ ጾማቸውን ሁሉ እንዲፈቱ አድርጎ በመካከላቸው ተገኝቶ እጁንም እግሩንም አሳይቶ ጎኑንም አሳይቶ አስረድቶ አሳምኖ ልባቸውን ሞልቶ ሞልቶ ሞልቶ በሁለት ነገር ሞላላቸው። የትንሣኤው ማዕድ የትንሣኤ ዕለት መቼም ሆዱ ሳይሞላ የሚውል ሰው እንደሌለ ታውቃላችሁ። ቢበላም ባይበላም ሆዱ ይሞላል። የትንሣኤ ገምቱትማ፣ ወደፊትም እዩት። እዚህ ቤቱ ጋር አንድ ሰው ብላግኙት፣ አይ ታውቀው የዛሬ ቀኑን አይደለም የሚባል ዳቦ ቢያቀርብለት፣ አይ የዛሬን ሆድ ታውቁት የለ አይደለም የሚባል እና የትንሣኤ ዕለት ቢበላም ባይበላም ሆድ ይሞላል። የበረከት ቀን ስለሆነ ማለት ነው። በተዘጋው ቤት ገብቶ እጆቹን እግሮቹን ካሳየ በኋላ ልጆች የሚበላ ነገር አላችሁ ነው ያላቸው። ሊያበላቸው ስለፈለገ አሳና እንደውም ግማሽ አሳ ነው መክፈልታ አሳ ጥብሰው ወጠጣዋ ማር የማር ወለላ ጠብ ጠብ ጠብ የሚል የማር ወለላ ያንን አቅርበውለት ባርኮ ወበላ በቅድሚ ይሆን በፊታቸው በልቶ ባርኮ ሰጥቷቸው በልተው ሆዳቸው ሞላ እና የትንሣኤ ዕለት የሰው ሁሉ ሆድ ይሞላል። ያ በረከት እስከ ዛሬ ድረስ ስላልተቋረጠ የማር ወለላውና የአሳው በረከት ለዓለም ደርሶ ዛሬ ሁሉ የትንሣኤ ዕለት ድሃም ይሁን ሀብታም ይሁን መንገደኛ ይሁን አልፎ ይሁን ችግረኛ ይሁን ኮዱ ሳይሞላ የሚውል ማንም ሰው እንደሌለ እኛው ራሳችን ምስክሮች ነን። እኛ ብቻ ሳንሆን ሆዳችንም ምስክር ነው። አይመሰክርም? አዎ፣ አፋችን ባይመሰክር ማን ይመሰክራል? ሆዳችን። ተመስገን። ሆዳችን ከመሰከረ አፋችንማ አንድ ጊዜ ውሰጥ አንድ ጊዜ እውነት አንድ ጊዜ አስተሳሰብ የሚናገር ይተው። ይሄ ግን ያውቃልና ፈዳችንም እንኳን ደስ ያለው ይባላል። ትንሣኤው በረከት እና ይህን በረከት ማዕዱን ሰጥቶ አይዟችሁ ብሎ ሃይማኖታቸውንም አጽንቶ እንዳይጠራጠሩ አድርጎ እሱ መሆኑን ትንሣኤውን አሳይቶ አካሉን ተዳሶ አብልቶ አጠጥቶ ሁሉንም አሟልቶ ሳሰኝቷቸው ከሄደ በኋላ ቶማስ አልነበረም። እንግዲህ ወደ ቶማስ ምንገባ ነው። ቶማስ እና ዳግም ትንሣኤ ይሄ ትንሣኤ ልጅ የሆነውን ነው። በዚህ ቤት እንደገባ በዚህ ቤት ሳይከፍት ወጥቶ ሄደ መድኃኔዓለም ክርስቶስ። ቅዱስ ቶማስ ነገሩ ከተረጋጋ ካለፈ በኋላ ቀስ ብሎ እያዳመጠ እንዴት ነው እንዴት ነው እያለ መጣ። አሁንም እኮ ዘመናችን እንደዚያ ነው አይደል? በዚህ ይተኮስ ወደዚህ፣ በዚህ ይተኮስ ወደዚህ፣ በዚህ ይተኮስ ወደዚህ በዚህ ተኮስ ወደዚህ አይደል አልገጠማችሁም? አንድ ሰሞን ወደዚህ ሄዳችሁ አልነበረም? ወደዚህ አዎ፣ መቼም ወቅታዊ ችግሮች አሉና ያም ለጊዜው የክርስቶስ መሰቀል ወቅታዊ ችግር ነበረ። የዓለም መድኃኒት መሆኑ ቅዱስ ሥጋው ለዓለም መሰጠቱ ክቡር ደሙ ለዓለም መፍሰሱ መድኃኒትነቱ እንዳለ ሆኖ ለጊዜው ደግሞ በስጋዊ አስተሳሰብና በስጋዊ አኗኗር ለሚኖሩ ሰዎች ወቅታዊ ችግርም ጭምር ነበረ። ወቅታዊ ችግርም አስፈሪም ችግርም ነበረ። አይሁድ ያወጁት አዋጅ ከባድ ስለነበረ በአደባባይ መታየት፣ በአካባቢው መዞር፣ ሰብሰብ ብሎ በአንድ ላይ መገኘት መጨዋወት ምን ማለት የተከለከለበት ወቅት ነበር። ይሄ ከዕለተ ዓርብ ጀምሮ እስከ ትንሣኤው ድረስ ያለው የዝግ ቤት ኑሮ ነበረ። እንዳሁን ሰሞኑ ማለት ነው። የዝግ ቤት የቀድሞ ያ ትንሣኤና የዘንድሮ ትንሣኤ ይመሳሰላል። የጥንቱ ትንሣኤና የአሁኑ ትንሣኤ ዝግ ቤት ነው፣ ዝግ ቤት ነው፣ ሁሉም በዝግ ቤት ነው እና ትክክለኛ በዓል ነው ዘንድሮ የተከበረ። ሐዋርያትም በዝግ ቤት ነው፣ መቶ ሃያ ቤተሰብ በዝግ ቤት ናቸው። ዘንድሮም ደግሞ ብዙ ሰው በዝግ ቤት ነው ያሳለፈ። እንዲያው ደግሞ ቤተክርስቲያን የመጣ ነው ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ አክብረናል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደ ቀላል እንዳታዩት፣ እንደ ቀላል እንዳታዩት። አባቶቻችን ብዙ እየጸለዩ በአባቶቻችን ጸሎት በመቤታችን አማላጅነት በቅዱሳን ተራዳይነት የተገኘ እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ በከንቱ ገብቶ መውጣት ስጋውን ደሙን መቀበል ሰሙነ ሕማማትን በስግደት በጸሎት ማሳለፍ በዓለ ስቅለቱን ሰግዶ ጸልዮ ማሳለፍ፣ ትንሣኤውን በሰላም ማክበር እንዲሁ ዝም ብሎ የተገኘ አይደለም። በመድኃኔ ዓለም ቸርነት፣ በቅድስት ድንግል ማርያም በወላዲተ አምላክ አማላጅነት፣ በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት፣ በነቢያትና በሐዋርያት በጻድቃን በሰማዕታት በአበው በመነኮሳት በሕፃናት በምዕመናን ሁሉ ጸሎት የተገኘ በረከት ነው። እንደ ቀላል አይታይም እና ሐዋርያትም ያን ጊዜ ገና መንፈስ ቅዱስን ስላልተቀበሉ ፍርሃቱም ነበረ። ቅዱስ ጴጥሮስ ጀምሮ እንደምታዩት ብራቱ ሴቶቹም አንተ ከክርስቶስ ጋር ነህ ሲሉት አላውቀውም እያለ ሶስት ጊዜ የካደበት ወቅታዊ ችግር ያልኩት ለዚያ ነው። ወቅታዊ ችግሩ በጣም ከባድ ነበረ፣ የሚያስክድ ነው። እንግዲህ ሊቀ ሐዋርያቱን ሳይቀር ቅዱስ ጴጥሮስን የፈተነ ወቅት ነበረ። ቅዱስ ጴጥሮስ የተፈተነበት ወቅት ነው። ሶስት ጊዜ ነው የካደ ዶሮ ሳይጮህ አለ ተብሏል ፈርቶ ነበረ። ሶስት ጊዜ ክዷል። ያ ወቅታዊ ችግር ነው። ኋላ ግን ንስሐ በመግባቱ ተጠቀመ። ይሁዳም ደግሞ ወቅታዊ ችግር ነው። በፍቅረ ንዋይ ምክንያት አሁን ነጋዴው የሚስገበገል አንድ ነው፣ ምንም ለውጥ የለውም። ፍርሃቱም እነ ጴጥሮስ ጋር የሚያያዝ ነው፣ እነ ቶማስ ጋር የነጋዴውም መስገብገብ አሁኑ መጨማመር እነ ይሁዳ ጋር የተያያዘ ምንም ለውጥ የለውም። ትንሳኤውን ብቻ አይደለም የምናየው <laughs> በሙሉ ወቅቱ አጠቃላይ ይሁዳንም የሚያጣቅሳለ እነ ቶማስ እነ ጴጥሮስን የሚያጣቅስ ወቅት ስለሆነ ይህንን ታውቁታላችሁ። ብዙም ትንታኔ ስለሌለው ትግብግቡም ተስገብግቦ አልተጠቀመም። ይሁዳም ያው ብሩ ነዚያ ላይ ለሊቃነ ካህናት ወሩ ወጥሎ ምንም አልተጠቀመም። ዛሬም አሁን ገንዘቡ ይባል የሚጠቅም አይደለም እና ፈተና ፈታኝ ወቅት ከወቅታዊ ፈተና እግዚአብሔር ይጠብቀን ብላችሁ ጸልዩ። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ከወቅታዊ ፈተና እግዚአብሔር ይጠብቅ። ከባድ ነው። ወቅታዊ ፈተና ሲመጣ ጸሎት ያስፈልጋል፣ ምብርታት ያስፈልጋል እና ቅዱስ ቶማስ ከቅዱስ ጴጥሮስ ቀጥሎ አንዱ ተፈታኝ አባት ነበረ። ቅዱስ ጴጥሮስ ወዲያው ንስሐ ገብቶ ተመለሰ። አረብ ጨረሰ። ቅዱስ ጴጥሮስ ደግነቱ አረብ ካደ፣ አረብ ንስሐ ገባ፣ ተመለሰ። በጣም ደስ የሚል ነው እሱ እለቱን አንድ ቀን አልፈጅበትም። ያቺ አንድ ቀን ክደት በአንድ ቀን ንስሐ ተጠናጣ አደረች። ይሄ ለሁላችንም የሚሰጥ ወይም የተሰጠ ሀብት ነው። ንስሐ አንድ ሰው ኃጢአት መስራት አይገባም። ከተሰራ ግን እለቱን እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ እንባን አፍስሶ አልቅሶ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቆ በዕለቱ ወዲያውኑ ተነሳኝ መሆን ይገባል። ቅዱስ ቶማስ ወደ ዘመድ ሀገር ሄዶ ነበረ አልነበረም። ወቅታዊውን ችግር ቅድም እንዳልኩት ተፈታታኝ ስለሆነ ሄዶ ነበር እና ያዳምጣል። በዚህ አካባቢ ነው እንዴት ሆነ እንዴት ነው እያለ ያዳምጣል። ሲያዳምጥ አይ ተረጋግቷል፣ ኢየሩሳሌም አካባቢ ተረጋግቷል። ያችንም ቀስ እያለ እያዳመጠ ገባ። አገባቡን ቅድም ተነጋግረነዋል፣ ተለማምደናል። በዚህም ሲተኮስ በዚህ ብያለሁ። በዚህ ሲረጋጋ መግባት ለምደነዋል። አያስጠነጥን ማለት አሁን እንደዚያ እንደኛ ማለት ነው። እና ቀስ ብሎ መረጋጋቱን እያዳመጠ ኢየሩሳሌምን እስቲ ምንድን ነው በዚህ አካባቢ አይሁድ አሉ እያለ እንዲያም ሲል ልብሱን ሰብሰብ እያደረገ እነሱን እየተመሳሰለ እየመሰለ አይሁዶችን ሲያገኝ እንደ አይሁዶች አለባበስ እንዲህ አለባበስ ራሱን ይቻል አሁን የነሱ አለባበስ ስታዩት የሚታጠቁት ነገር አለ። ጥቁር ጥቁር ነው የሚለብሱ እነዚህ ረባ የሚባሉት ለየት ያለ እንትና ያላቸው ብዙ ነገር አላቸው እና እነሱ አካባቢ ደርስ እንደነሱ እንዲያ ሲል ደግሞ እንደ ሐዋርያነቱ እያለ ልጅ እያለ ቀስት እያለ ሲያደባ ሲያደባ ያደባ የት ደረሰ? ጽርሐ ጽዮን ደረሰ። ጽርሐ ጽዮን ያቺ የማርያም የማርቆስ እናት ማርያም የሰጠቻቸው ቤት ለመድኃኔዓለም ለተማሪዎቹ ይሁን ብላ የሰጠቻቸው ቤት ነው። ከዚያ ሄደ ሂዶ በሯን ኳኳኳኳኳኳ ኳ ኳ ደረገ። ነካ ነካ ነካ እንድትልጭ ቀስ አድርጎ ቀስ አርጎ የፍርሃት መንኳኳት ትለያለች። እጅም ራሱ አብሮ እንዲህ የሚንኳኳ እጅም ጥሩ አርጎ አይመታም ነበር። ስለሚፈራ የሚቀጠቀጥ እጅ እኮ በደንብ አርጎ እንትን አይልም አንኳኳ ማለት ፍርሃት እኮ ከባድ ነው። ይህን አላለ እዚህ ላይ የአይምሮ መጨነቅ፣ የጉልበት አለ መብረክረክ። እዚህ ውስጥ ደግሞ የልብ ትርታ ዲህ ዲህ ብድግ ብድግ ሲያስደነግጥ ዳዊት ይህን ሲናገር ፍርሃት ወራት አሐዘኒ ብሎ ተናግሮታል ቅዱስ ዳዊት። ያልተናገረው ምስጢር የለም። የዚህ ናና ይዞራል። በቃ ዝም ብሎ እንዲህ መጨናነቅ፣ በቃ እንዲህ ግር ግር፣ አይኑ ሌላ አይታየም፣ ብዥ ብዥ ብዥ ብዥ የሚል ጆሮ ደግሞ የሚሰማው ሌላ እዚህ በላይ ያለው ጭንቀት የአእምሮ ይባላል። ራድ እንቅጥቅጥ ደግሞ በቃ እጅና እግር ዘፍ ዘፍ ዘፍ ዘፍ ሳይታመሙ እንቅጥቅጣቸው አታውቁም። ሴቶች በተለይ በሴቶች ይጸናል። ግን አንዳንድ ወንድም አለ እንደ ተፈጥሮ እንደ ሁኔታው ነው እንግዲህ ልምድም ይጠይቃል። ከሴት የባሰን ፈሪ ወንድ አለ እንጂ እንዲህ የሚርበተበት ሲፈቅር እንኳን አንድ ነገር ወፊት ግር ስትል እንኳን አለም የሚል አለ። አይባልም መቼም ብዙ ነገር ምስጢር አለው። ወደዚያ አንገባበትም፣ ግን አባባል አለው። እና ወንዱም በወንድነቱ ሴቱም በሴትነቱ እንደው ግር ባለ ቁጥር የሚለው ነገር አለ። ያን አልነግራችሁ ታውቁታላችሁ። ፍርሃትና እጅና ይሄ የግር በጣም አርጎ የሚደክመው አይቺ ጨንቅቆ መሮጥ አይቻል። የውሃ ውስጥ ሩጫና የህልም ሩጫ፣ የፍርሃት ሩጫ ሶስቱ አይጣል ይላል ዳዊት። በጣም ነው የሚያስቸግሩ ኢሳይያስ ወይስ ሰጠም ነገርኪ በውስተ ባሕር ነገርሽ በባህር እንዳለ ሰው ውስጥ ይሰጠን በባህር ያለ ውስጥ ቢናገር እንደማይሰማ ሰው እኮ መናገር ያቅተዋል። ሲፈራ ማለት ነው። ሲፈራ መናገር አይችልም። ልክ ባህር ውስጥ ያለ ሰው መናገር እንደማይችለው እንደዚያ ይሆናል። ፍርሃት በጣም ቀላል አይደለም እና የጉልበት የእጅ ይህ ረአድ ይባላል። መንቀጥቀጥ የልብ ደግሞ ትርታው ዲ መታል ምቱ ጨምራል። ብድግ ብድግ ብድግ ብድግ ኧረ ተወኝ ልቤ ብሏል እኮ ዳዊት። እድገኝ ልቤ ኧረ ተወኝ ብሏል አንድ ጊዜ። እሱ ፈርባ አይደለም ግን እንደ ሰው ሲያሳይ አደገኝም ብሏል። ልቤ እንደ እንደሌለ ሆነብኝ ይላል። አደገኝ ልቤ ልቡና ትቶኛል። እና ቶማስ በዚህ አካሄድ ነው ይመጣል ማለት ነው። እንዳላበዛ ሲያንኳኳ ቀስ አድርጎ እጁም ይንቀጠቀጣል። ለማንቋቋት አልተረጋጋም። ኳኳ ኳኳ ኳኳ ሲያደርግ ተረጋግተዋል። እነሱ ግን እሱ እዚያ ፍርሃት ለቋቸዋል። ፍርሃቱ ለቋቸዋል። ማን አስለቅቆታል? መድኃኔዓለም ክርስቶስ በዝግ ቤት ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ያን የነበረውን ፍርሃት የነበረውን ጭንቀት አስወግዶላቸው በደስታ ተውጠው ትንሣኤውን አይተው ሰምተው ማየቱን በረከቱን አግኝተው ደስ ብሏቸው ሳለ ያልሰማ ፈሪ መጣ። አስቸጋሪ እኮ ነው። ፈሪ ምን ይላል ይባላል? ሙት ሙት ይዞ ይሞታል ይባላል። ፈሪም ያስፈራል። እና ቶማስ ገብቶ ተጨነቀና ምንድን ነው ገባ፣ እንኳ አንኳኩለት፣ እንኳኳ፣ ተከፈተለት፣ ገባ። ኋላ ነገር ተጀመረ። እንዴት ሆነ የጌታችን ነገር አለ። ሰምቷል፣ እርግጥ ለማረጋገጥ ነው። ተነስቷል እንዲህ እንዲህ እንዲህ አሉት። ያ በኋላ ይህ ነገር እውነት አይመስለኝም አለ። ለምን አንደኛው የቅዱስ ቶማስ ምስጢር ያንን ላለማመድ የፈለገበት ሁሉም አይተናል አይተናል አይተናል ሲሉት ነደደው ይላል። ተቆጫ ቁጭት እኮ ከባድ ነው። አሁን በኢትዮጵያ መድኃኒት ተገኝቶ ነበር አሉ፣ ግን <laughs> አልተሰጠም። ቁጭት እዚያው ውስጥ ነው። ለምን አንዲት ሴት አገኘች እንደሚባል አያለች እንዲሁም ከቀድሞ አንስቶ ያለ ቅናት፣ ምቀኝነት፣ ተንኮል አለማዲያ በምን ይድናል ብሎ እያለው እንደሌለው በቅናት በምቀኝነት አግኝቶ እንዳላገኘ ሀብት እያለው እንደሌለው ስግብግብ ከድሀ በታችን እንኳን የሚመጸውት አለ የለም። አሁን በዚህ ሰሞን ምክንያት ለብዙ ድሀዎች የሚሰጥ ነገር አለ። አሁን አንዳንዱ ሀብታም ይሰጥ ይሆናል አይሰጥም። ምክንያቱም ያሁኑስ ጥሩ ነው ይወል ነው ማጣት አለ። እንዲሁ ዝም ብሎ አስር ሺህ ብር አስራ አምስት ሺህ ብር እየበላ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ አንዲቱ ደሃ ሴት ምንም የሌላት ልጅ አዝላ ከገጠር መጥታ እ ባካችሁ ፍረዱልኝ ስትል ባብጫ ትባለ እዚህ እኮ ያንስም እንዲሁም የይከብዳል። ይገርማችሁ ይህ አብሮ መመቆት ውስጥ እንደው ቀላል ነው፣ ወቅታዊ ነው። የሚገርመውስ ባለስልጣን ነው ብዙ ደሞዝ እየበሉ በሌላ ቤት እየተኖረ ብዙ ስልጣን እያለ ጋር የተቀመጠ ወንበሩ ላይ ያቺ ደሃ እያለቀሰች ልጇን የምታዝልበት አንቀልባ እንኳን የሌላት ገጠር ችግር አመጣ። ከተማም ቢሆን ያው ቁጭ መታ ጌታ እያለች እንዋ በመንታው እየወረደ እዚህና ልጅ እየወረደ እንደመቤታችን አታሳዝነውም። ምንድነው ነገርሽ? በደንብ እንኳን አይቀበላትም አነጋገሯ እና ያ ሁሉ ምጽዋት ነው። ከምጽዋትም በታች ነው። ሰው ተመጽዋች ነው እያለው ለማለት ነው እና ሳያገኝ ማን ነው ሳያጣ እንዳታ እያለው እንደሌለው ይሆናልና እንደዚህም ያለ ስላለ የአንዱ የቅዱስ ቶማስ ጌታን ካላየ ዓለምን ማያት ማለቱ ቁጭት ጭምር ነው። እንዴት ሌሎቹ አይተን አይተን ዳሰን አስተማርነ ሲሉ ቅዱስ ቶማስ ከሐዋርያት ሰምቼ እንዴት አስተምራለሁ ላለማለት ራሱን ዝቅ ላለማድረግ ያደረገው ጥያቄ ነበረ ይላል አንዱ። አንድ ደግሞ ጥንተ ሰዱቃዊ ነው ይለዋል። ሁለተኛው ትርጉም ደግሞ ጥንተ ሰዱቃዊ ሰዱቃውያን ሳይሙታን ያምኑምና ትውልድ አለው። በአንድ በኩል ለሰዱቃውያን ይወለዳል፣ በአንድ በኩል ከፈሪሳውያን ይወለዳል። በፈሪሳውያን በፈሪሳዊነቱ ትንሣኤ ሙታንንና መልአክ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ያምናል። በአንድ በኩል ደግሞ በሰዱቃዊነቱ በአባቱ ሰዱቃዊ በእናቱ ፈሪሳዊ ነው ይለዋልና በአንድ በኩል ደግሞ በሰዱቃዊነቱ ትንሣኤ ሙታንን ይጠራጠራል። አስቸጋሪ ነው። አሁን ብዙ የቅባት ሃይማኖት የሚባለው በዚህ እንደ ቶማስ የተፈተነ ብዙ ሰው አለ። በአባቱ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ በእናቱ ቅባት እየሆነ አንድ ጊዜ ወደ አባቱ አንድ ጊዜ ወደ እናቱ እያለ በተለያየ ቦታ አለ። የቅባት ሃይማኖት ብዙ ገጠመኞች ያጋጥማሉ። በዚህ አካሄድ እንደዚህ አካሄድ ሁለተኛውን መያዝ ነው የሚያስፈልግ። መንታም የተባለ ለዚህ ነው። እናትና አባቱ ዲዲሞስ ዲዲሞስ ማለት ምንድን ነው? መንታ እቺ ናት። ፈሪሳዊነትና ጸዱቃዊነት ስላለችበት እሱም ሲያወጡለት መጀመሪያ ላይ ዲዲሞስ ብለውታል። ሞምፓ ሁለት ልብ አንድ ወደ ሰዱቃዊነቱ አንድ ጊዜ ወደ ፈትራዊነቱ እና በዚህ ጥራጥሮ አላየው አላምንም አለ ነው። አዎ እሺ። ባጭሩ ይህን ሲናገር አዎ መስማቱ የባህሪ ማየቱ የባህሪ ወዳዴዝነቱ የባህሪ ተዋህዶ የባህሪ ኃያልነቱ የባህሪ ሁለንተናው የባህሪው የሆነ መንግስቱም ስልጣኑ የባህሪው የሆነ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ቶማስ ሲናገር በአምላክነቱ ይሰማው ነበረ ካለበት ሆኖ የቶማስን ሐሳብ የልቡንም የአይኑንም የእጁንም የእግሩንም የአፉንም አነጋገሩንም ሀሳቡንም ሙሉ በሙሉ ተረድቶ አውቆ የባህሪ አምላክ ስለሆነ ስለማይፈልግ አስረጅ ስለማይፈልግ ጠሪ ስለማይፈልግ ኧረ ቶማስ እንዲህ እያለ ነው ናማ የሚል ጠሪ ስለማይፈልግ ቅርብ እኮ ነው። በእውነቱ ቅርብ እኮ ነው። መድኃኔዓለም ክርስቶስ ለሚቀርቡት እኮ ቅርብ ነው። ቅሩ እግዚአብሔር ለየዋሃን ልብ ያለው ዳዊትም ለዚህ ነው ጥሩኝም አይል መልእክተኛ የማይፈልግ ቶማስ እንዲህ እያለ ነው ና ቶሎ የሚል መልእክተኛ የማይፈልግ እርሱ ሰሚ እሱ ሰሚ እሱ ራሱ ሰምቶ ወዳሉበት የመጣ አምላክ ወዲያውኑ ይህን እየተነጋገሩ ነገሩ በመካከል ላይ እያለ ወቶማስኒ ቶማስ በውስጡ ነበረ። ሌሎችም ሐዋርያት መቶ ቤተሰቡ ሳሉ ጌታችን መድኃኒታችን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በሳምንቱ እንድረስ ቅድም ወንድረስ ሰሙን ከስምንት ቀን በኋላ መጣ እግዚእ ኢየሱስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ መጣ ወዋ እንዘ እጹብ ሐዋሁ ደጁ እንደተዘጋ ገብታ ገባ ወቆመ ማእከሎሙ ገብቶ መካከላቸው ቆመ ወይቤሎሙ ሰላም ለኩልክሙ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። የትንሣኤ ዕለት የተፈጸመው ምስጢር በዳግም ትንሣኤው ተፈጸመ። ማለት አንደኛ በዝግ ደጅ መግባቱ መስኮትም ቤትም ሳይከፈት መግባቱ አንደኛው ይህ ዳግም ትንሣኤ ይባላል። ዳግም ትንሣኤ ትንሣኤ የሚለው መነሳቱን ብቻ አይደለም የሚያስረዳ። ዳግም ትንሣኤ የሚለው መነሳቱን ብቻ አይደለም የሚያስረዳ፣ ከተነሳ በኋላ በትንሣኤው ያደረገውን አምላካዊ ጥበብ አምላካዊ ስራ የሚያስረዳ ማለት ነው። ዳግም ትንሣኤ ትንሣኤን ብቻ አይደለም መነሳቱ እንዳለው ነው ትንሣኤ ስንል ተነስቶ ምን አደረገ፣ ተነስቶ ወደ ቤት ሄደ፣ ተነስቶ እነማን አገኙት፣ ተነስቶ ከነማን ጋር ዋለ፣ ተነስቶ ከወደ ጽራቂዮን ገባ፣ ደጅ ውስጥ መስኮት ውስጥ እንዴት ነበረ፣ በመካከላቸው ቆመ የሚለውን በሙሉ የሚያስረዳ ነው ትንሣኤ የሚለው እንጂ ከመቃብር መቃብሩን ክፈቱልኝ መግነዙን ፍቱልኝ ሳይል መነሳቱን ብቻ አይደለም የሚያስተምረን ትንሣኤ የሚለው ትንሣኤ የሚለው እና ዳግም ትንሣኤ የሚለው ተነስቶ የሰራውን ስራ በሙሉ የምንማርበት ምስጢር ነው። ስለዚህ መካከል ገብቶ ቆመ። ቶማስ በመካከል አለ፣ አየ። ስለ ቶማስ ነው የመጣ ዳግመኛም ሁሉ ነገር ያደረገላቸው ስለ ቅዱስ ቶማስ ስለሆነ ከስምንተኛው ቀን በኋላ ጌታ ገባ ይላል። ስምንተኛው ቀን በኋላ በኋላ የምትለው ራሷ እንደ ቅድሙ አስራ ሁለት እንዳለው እንዳታወዛግበና ከስምንት ቀን በኋላ የሚለው ሰኞ ማለት አይደለም። ሰዓቱ ትንሽ አልፎ ነበር ይላል። ሲነሳ የትንሣኤ ዕለት ከተነሳበት ሰዓት በዳግም ትንሣኤ በድጅ በዘግድጅ በተዘጋው ደጅ ገብቶ ለሐዋርያ ሰላም ለኩልኩም ካለባት ሰዓትና በቅዱስ ቶማስ አማካኝነት የዳግም ትንሣኤ ዕለት ሳያንኳኳ በሩን ሳይከፍት የገባባት ሰዓት ትንሽ ትንሽ ለደቂቃ እልፍ ስላለች እንድረሰሙን ከስምንት ቀን በኋላ አላት። ትንሽ ለደቂቃ ብትሆን ቁጥር አትዛባም። ቅድም እንዳልኩት ትንሽ ቅንጣት ታህል አንዲት ደቂቃ ሰከንድ ብትሆን አታል በክርስቶስ አቆጣጠር በተለይ በምስጢረ ሥጋዌ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ሲል በመጽሐፉ ቅዱስ በልዩ ቀጠሮ ከሰዓቷ ሰዓት ከደቂቃዋ ደቂቃ አላሳለፈም። ሲጸነስም፣ ሲወለድም፣ ሲሰቀልም፣ ሲሞትም፣ ሲነሳምና ከስምንት ቀን በኋላ ቶማስ በውስጥ አለ መጥቶ ሰላም አላቸው። ከዚያ በኋላ ሌሎቹ ተረድተዋልና ቶማስ አንድ ነገር ተናግሯል። ቅድም ሰምተነዋል። ሶስት ነገሮችን ተናግሯል። የተቸነከረውን እጁን እግሩን ዳስሼ ካላየሁ አንድ እጆቼን ወደ ጎኑ ጣቶችን ካላገባው ሁለት እንደገና ያለውን የእጆቹን የእግሮቹንም ሆነ የሌሎቹንም እጥራቶች ምልክቶች ካላየው አላምንም ብሎ ሶስት ነገሮችን ተናግሮ ስለነበረ ቀጥታ ጌታ ወደዚያ ነው የገባ። ምንም ምንም አላለም። ወደ ሐዋርያት ጥያቄ አልገባ፣ ወደ ቅዱሳት አንስት አልገባ። ምን አላለም። እንዲህ ዝም ብሎ ቶማስ አምጽ እጅን አምጣ ነው ያለው። እንዴት እንደሚረዳ እናያቸው። ሀሳባችን እንዴት እንደሚረዳ የተናገርነውን እንዴት እንደሚያውቅልን ያሰብነውን እንዴት ተረድቶ እንደሚፈጽምልን እንረዳበታለን። ይህን ትምህርት ማንም ሳይነግረው ማንም ትዝ አይለው ቶማስን ቀጥታ ዝሞ ቶማስ እሱ ተናግሯል፣ ግን ቶማስ ተናግሯል። ለሐዋርያት ጌታ ለሐዋርያት ተናግሮ አምጣ እጅን አምጣ እጅንና እግሬን እንዳሳለው። እሺ ምን ክርክር ያስፈልጋል? ቀጥታ መፈጸም ነው። ጎኔንም ዳስ። እሺ እዚያ ሲዳስስ አንድ ነገር ተፈጠረና ውይይት በማስጊዜው አምላኬ ጌታዬ አምላኬ አለ ይላል። ለምን ክርስቶስ እንደ ቸርነቱ እንኳን ቶማስ አይሁድም ሲያንገላቱት ጥለዋል፣ ዳስተውታል፣ ነክተውታል። እንደ ቸርነቱ ይታሰሳል፣ እንደ አምላክነቱ ለዓለም መድኃኒት ሆኖ ስለመጣ ማለት ነው። እንደ አምላክነቱ ደግሞ በጥርጥር የሚዳስሰውን እንዲሁ አምላክነቱን ስላማያምን ስላላመነ ደግሞ ምልክቱን ያሳያል። የሐሙስ ሌሊት የዓርብ የዓርብ አጥቢያ እንደተያዘ ሌሊት ሊይዙት ሲሄዱ አይሁድ ያ ወይም ጭፍሮቹ ወደ ጌታ ሲሄዱ ወሰገዱ ወሰገዳሎቹ አርማክ ይላል እንትኖቹ አርማሕ ጦሮቹ እነዚህ ወታደሮቹ የያዛቸው የያዟቸው ጦሮች ለክርስቶስ ይሰግዳሉ። ስዕሉ ላይ አለ እዚህ መድኃኔዓለም ስዕል አሁን እስከ ባለ ሀምሳ ድረስ ክፍት ነው፣ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዙሪያውን ትልቅ ታምር ታገኛላችሁ። የሐዋርያት የጌታ ታምራቱ ተገልጦ ነው ያለ እና እዚያ ላይ በምዕራቡ በኩል ያለው አርማህ ሚላ እንዲህ ሰግደው ሰግደው ለክርስቶስ ሰግደው ሰግደው ሰዎቹ አላወቁም፣ አምላክነቱን አልተረዱም። ጦሮቹ ግን ተረድተው ሰግደዋልና እሱ እንደፈቀደ የአምላክነቱን ምስጢር እንኳን በሰዎቹ በጦሮቹም ገልጧልና ቶማስ ሲዳስሰው ጥርጥር ስለነበረበት የቶማስ መዳሰስ ፍጹም እምነት እንዲኖረው አንድ ነገር ተከሰተ። ድስስ ድስስ አደረገ። እጁንም ተዳሰሰ፣ ጎኑንም ተዳሰሰ። ጎኑንም እንዲህ ጣቱ ነው ጎኑ እንዲህ አድርጎ አስገባ። ከዚያ በኋላ እሱ መሆኑን ከተረዳና ካወቀ በኋላ ሁለተኛ እንዳይጠራጠር፣ ሁለተኛ አይለምደኝም እንዲል ማስጠንቀቂያ ሰጠው። ማስጠንቀቂያው ጌታን ስስ ስታደርግ የቶማስ እጁ ቀኝ እጁ ላይ ኩምትርትርትርትር አለች። ድርቅ ደርሳ እንከት አለች። ድርቅ አለች አለ ቶማስ ፈጀው እሳት ሲፈጀው ጊዜ አምላኬ ጌታዬ አንተ ፈጣሪ ነህ፣ አምኜብሃለሁ፣ አውቄሃለሁ። እንደ ሰውነትህ ተዳሰስክ፣ እንደ አምላክነትህ የኔን እጅ አቃጠልክ። ስለዚህ አንተ እውነትም ሰው የሆንክ አምላክ ነህ። አምላክነትህ ስጋዊህ ቃል ስጋ አንድ አካል አንድ ባህሪ መሆኑን ተረድቻለሁ። ጌታዬም አምላኬም አንተ ነህ፣ ፈጣሪ አንተ ነህ ብሎ ቅዱስ ቶማስ እዚያው ላይ ቃሉን ሰጠ። ፍጹም ተዋህዶውን አመነ። የቅዱስ ቶማስ ቃል ራሱ የተዋህዶ ዮሐንስ አፈወርቅ በሃይማኖት አበው ተርጉሞታል። ስለ ቶማስና ስለ ጎኑ መዳሰስ ቶማስ እጁን አይቶ ጊዜው አምላኬ ያለውን ራሱ አንቀጽ ሰጥቶ አትናቴዎስም ጽፎታል። ዮሐንስ አፈወርቅም በተለይ ጽፎታል እና መዳሰሱን ሲያይ እግዚአብሔር ያለው ጌታ ያለው ማቃጠሉን ሲያይ አምላኬ ያለው ይህ የቃልና የትስብእት የተዋህዶ ትልቅ ምስጢር ነው። ቅዱስ ቶማስም የተናገረው ቃል ጊዜው አምላኬ ያለው ለሌሎች ሁሉ ለተዋህዶ ትምህርት ትልቅ ምስጢር ነው በማለት ሊቃውንት አባቶቻችን በሃይማኖት አበው ጽፈውታል የቶማስን ቃል እና እዚያ በኋላ የቅዱስ ቶማስ እምነት ዳግም ትንሣኤ በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው። እዚያ በኋላ ጌታ ምክር ሰጠው። ቶማ ስላየህ አመንክ፣ አሁን ባልመጣ ባትዳስስ እጅ ባይቃጠል ኑሮ እንደው እንደተጠራጠር ልትቀር ኑሮ አላለው። ስላየህ ነው እንጂ አመን ባታየኝስ አንተ ዛሬ አንተ ጋር ስላለው እኔ ከአንተ ጋር ስላለው አንተም ከእኔ ጋር ስላለው ይህን የተጠረጠ ከዚህ በኋላ ከኔ እርገት በኋላ የሚነሳው ትውልድ ዓለም በሙሉ እግዚአብሔርን ሲዳስስ ይኖራል። እንዴት ነው ቶማስ አንተ ዳስ ስላየና ያምን ካልና አንድ ነገር ተናገረ። ብፁዓንስተ ለዘይሬውን ያ ብፁዓንስ ሳያዩኝ የሚያምኑብኝ ናቸው። በህሊናቸው ዳሰው በአይነ ህሊናቸው ተመልክተው በእደ ህሊናቸው እጅም እደ ህሊና አለ፣ አይነ ህሊና አለ፣ እግረ ህሊና አለ እዝነ ህሊና አለ። ሰምተው ዳሰው ተረድተው የሚያምኑብኝ አምነው የሚጠመቁ ቅዱስ ሥጋዬን ክቡር ደሜን የሚቀበሉ ሰዎች ብፁዓን ናቸው። ሳያዩ የሚያምኑብኝ ብፁዓን ናቸው ብሎ ሳያዩ ለሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ክብርና ጸጋ የተሰጠበት ብፁዓን የሚለው የማዕረግ ስም የተሰጠበት በዓል ነው ዳግም ትንሣኤ ማለት ከዚያ አያይዞ ኢቱኩና ፋቄ እንግዲህ እንዳትጠራጠር አላመን እመን እንጂ አትጠራጠር። ከዛሬ ጀምሮ አበቃ። ተጠራጣሪ ታጥፎ መምህር ተጠራጣሪ ናፋቂ ከሆነ ተማሪው ምን ይሆናል? ይወድቃል። ስለዚህ ኢቱኩና ፋቂ አንተ የዓለም መምህር አድርጌሃለሁ፣ ሂደት አስተምራለሁ። የዓለም ብርሃን ነው፣ የዓለም ጨው ነው። ስለዚህ አንተ ጨው ስለሆነ ብርሃን ስለሆነ አንተ ከተጠራጠር ብርሃንነትህ ይጨልማል። አንተ ከተጠራጠር ጨውነትህ አልጫ ይሆናል። ስለዚህ የአንተን ብርሃንነት የሚጠብቁ ሰዎች አንተ ጨለማ ከሆን ወደ ጨለማ ይገባሉ፣ አንተ አልጫ ከሆን ወደ አልጫነት ይቀየራሉ። ማለት አንተ ተጠራጣሪ ከሆንክ ሌሎችም መናፍቃን ይሆናሉ። አንተ መናፍቅ ሌሎች መናፍቅ ይሆናሉ። ስለዚህ ኢትኩን ናፋቄ ተጠራጣሪ አትሁን ብሎ የመምህራን ምክር ናት። እቺ እቺ የመምህራን ምክር ናት። የትቁና ፋቂ አላመ እቺ ለመምህራን የምትሰጥ ምክር ናት። ለምን ጌታችን ከሐዋርያት ለአንዱ ለቅዱስ ቶማስ የሰጠው ምክር ናት ምክር ናት እና በዚህ መልኩ የቶማስና የጌታችን ምክር ተጠናቀቀ። ዳግም ትንሣኤ ይመስላል። አሁን የቅዱስ ቶማስ እጅ አለች ምን ሰራለች? ያቺ እጅ ምን ሆነች? ተቆማተረች። በቅዱስ ቶማስ ስንክሳር ተጽፏል። ግንቦት 26 ቀን ባለው ተጽፏል። ጥር 21 ቀን ደግሞ በእመቤታችን በዓለ ዕረፍት ታሪኩ ይነገራልና ሲያስተምር ኖረ ኖረ ኖረ። አሁን ያቺ እጁ ደግሞ እሱ አርፏል። እጁ ግን በታምራት ነው። ይሄ በታምራት ይባላል። የታምራት ነው። በታምራት ህንድ ሀገር ከሚያስጠቅበት ከሀገረ ስብከቱ ደሴት አለ። ደሴት አለ። ደሴት ውስጥ ገዳም አለ። ባህሩ ውስጥ ማለት ነው። እዚያ ገዳም አባቶች ይኖራሉ እና ያቺ የቶማስ እጅ ከዚያ ነው የምትኖር ከመንበር ላይ ተቀምጣ ትኖራለች እና በአመት በአመት የእመቤታችን በዓለ ዕረፍት በሀያ አንድ ቀን ገብተው ነው የሚቀድሱ ሴቱ ውሃው እንዲሁም ይከፈልላቸዋል ይላል። ያን ጊዜ ውሃው ሀይቅ ስለሆነ በአመት አንድ ቀን ይከፈታል። እዚያ ይገባሉ፣ በዓል ያከብራሉ። እዚያ ሊያገለግል የሚገባውን አባት ያችች ትጨብጠዋለች። ከመኖር ላይ ስለሆነች ለማጠን ማይፈዱን፣ ጻይሉን፣ ጽዋውን ለማዘጋጀት እንዲህ ሲል ጨበጥ ታደርገዋለህ። የዚህ ላይ እየሾመች ትኖራለህ። እንግዲህ አንተ ታገለግላለህ ብላ ስትሾም ትኖራለች። በክብር ተቀምጣለች። ለምን ክብረ መለኮትን ስለዳሰሰች። አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል። እንኳን በእምነት እንኳን በማመን ክርስቶስን የዳሰሰ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን የተቀበለ በመጠራጠር የዳሰሰው የቶማስ እጅ በክብር ነው ያለ። ግን ክርስቲያንና ይጠብቅ እኔ ማንኛ አይልም። እንግዲህ ገበ መለኮትን ስለዳሰሰች መንበር ላይ ተቀምጣ ትኖራለች። ነው ክብራችን ትልቅ ነው። ካከበር ነው ክብራችን ክቡር ነው። ከጸናንበት ያገኘነው ምስጢር የተቀበል የተቀበልነው ጥምቀት የእሱ ነው። ማየገቦ ነው፣ ዳሰነዋል። ማየገቡ ስንጠመቅ መዳሰስ ብቻ አይደለም፣ በመላው ሕዋሳታችን በሰውነታችን ይፈሳል። ተዋሂዶና የምንቀበለው ምስጢረ ቁርባኑ ቅዱስ ጋው ክቡር ደሙ በሙሉ ሰውነታችን ተዋህዶና አዲያ ይህ አካል የት ላይ ነው የሚገኝ ዛሬ? እንደ ቅዱስ ቶማስ መንበር ላይ እ ወይስ ከምን ነው ያለው? በእውነቱ አንድ ጊዜ መውደቅ አንድ ጊዜ መነሳ እንደዚያ ነውና እንደ ቸርነቱ የቅዱስን ቶማስ የቅዱስ ቶማስን እጅ ገቦ መለኮቱን ስለዳሰሰች በክብር እንዳኖረ እኛም ማየ ገቦውን ደመ ገቦውን ተቀብለናልና ስለ ማየ ገቦው ስለ ደመ ገቦው በክብር ያኖረን። ለቶማስ የሰጠውን ክብር ለኛ የሚስጠን የቶማስ እጅ እሱን ስለነካች እሱን ስለዳሰሰች በክብር ተቀምጣለችና እኛ እሱን ዳሰናል፣ እሱን ተቀብለናል፣ ደሙን ስጋውን ተቀብለናል፣ ክርስቲያኖች ነን፣ በስሙ ተጠርተናልና ለክብር ያብቃን፣ ለክብር ያብቃን። ዳግም ትንሣኤ ይህን ይመስላል። ቶማስና ዳግም ትንሣኤ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየናል። ሕፃናት አንደበት ሁልጊዜ ያለማቋረጥ የሚቀርብለትን ምስጋና ወዶ የሚቀበል አምላካችን የእኛንም ምስጋናችን፣ መዝሙራችን፣ ጸሎታችን፣ ማለታችን ወዶ እንዲቀበልልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። በዓሉን የሰላም የበረከት በዓል ያድርግልን። በዓለ ትንሣኤውን አክብረን ከበዓለ ዳግም ትንሣኤው ደርሰን እንዲሁ እንደ ቸርነቱ በሰራልን አምላካዊ ስራ ጸንተን እንዳገለገልነው በዓለ ሀምሳን እንዲሁ በተሰራልን ስርዓት ከጾምና ከስግደት ከንስሐ ተለይተን እንደ አንድ ቀን እንደ አንድ ትንሣኤ አድርገን አክብረን በትንሣኤው ለሐዋርያት ለሰባ አርድእት ለቅዱሳት አንስት የሰጣቸውን አምላካዊ ሰላምታና አምላካዊ ፍቅር፣ አምላካዊ በረከት የምናገኝበት ያደርግልን። የታመሙትን ይፈውስልን። የሚሰማውን የሚታየውን ዘመኑ ያመጣውን ዘመናዊ ህመምና ዘመናዊ ሞት በደሙ በከበረ ደሙ ፈሳሽነት ምድርን አጥሮ ያነጻ አምላክ አሁንም ከበሽታ ከሞት ዓለምን በጠቅላላ እንዲታደገው ዓለምን በደሙ እንዲቀድሰው እንዲያከብረው ከሕማም ከበሽታ ከደዌ እንዲጠብቀው ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። በሩቅም በቅርብም ሆነው በያሉበት ቦታ ሆነው በጸሎት አስቡን፣ አትርሱን፣ አስታውሱን። በጸሎተ ማርያም፣ በውዳሴ ማርያም፣ በዳዊት በሌሎችም ጸሎታት ስማችን እያነሳችሁ ጸልዩልን። በጠቅላላ ስማችን ባይታወቅም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለፍጥረት እዘንለት፣ ራራለት እያላችሁ በጸሎት እንድታስቡን እያሉ የጸሎት ሰላምታና የጸሎት በረከት እንዲሰጣቸው ቤተክርስቲያንንና የቤተክርስቲያንን አባቶች እናቶች ለሚማጸኑት በሩቅ በሩቅ ላሉት ለአባቶቻችን፣ ለእናቶቻችን፣ ለወንድሞቻችን፣ ለእህቶቻችን፣ ለህፃናቱ፣ ለአረጋውያን ሁሉ የሰላም አምላክ ሰላምንና ፍቅሩን ይላክላቸው። በቸርነቱ ይጎብኘን ይጎብኛቸው። ሰላም ያዋል አምላክ በሰላም ያሳድረን። መዓልቱን በሰላም እንደዋለን አሁንም ደግሞ ተረፈ መዓልቱን ሰርኩን እንዲባርክልን እንዲቀድስልን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። የዛሬ ዓመት በሰላም ደርስን በዓሉን እናከብረው። መድኃኒዓለም ብትሰጣት የሚል ሩቁም በቅርብ መታችሁ ፕሮግራሙን ተሳትፋችሁ መዝሙር ያቀረባችሁ ስነ ጽሁፍ ያነበባችሁ ቃለ ወንጌሉን የሰበካችሁ ያስተማራችሁ ሁላችሁ ይህ የእግዚአብሔር በረከት ስለሆነ ይህን በረከት እስከ መጨረሻው ድረስ እንዲፈጽምን እንዲፈጽምላችሁ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን። ከሰንበት በረከት ረድኤት ይክፈለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት ምግባችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛ በደሉን ይቅር እንድንል፣ ቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና አብ ክርስትና ዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። እናቴ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የጥናት ምክሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይሊ ከካይናት ሰራይ ኃጢአት ድምሳት ሳሌሳ በተወካፌ ንስሐ ዘሰረ ኃጢአት ዓለም በደሙ ክቡር ዘዋሃቦሙ ስልጣን ለአበዊነ ሐዋርያት በሳይመረ መንፈስ ቅዱስ የእስራኤል አክሙ ኃጢአት አክሙ ዘገበርክሙ እምንስክሙ እስከ ጊዜ አበወየ ካህናት ወአበወየ ዲያቆናት እድ ዋንስ አይሩ ክርስቲያናት በበስምክሙ ወበስምክን ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ይረስየኒ ይሬስቲክሙ ድሉዋነ ለመንግሥተ ሰማያት ወንጹሐነ ኃጢአት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል አስተባሉ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንበል አስተባሉ ወለተ ምድረ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ወእግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሠራይ ኃጢአት ሥራይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ በሐልዮ በነቢብ በገቢር በማሰብ በመናገር በመስራት የተሰራውን ኃጢአት ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር